Bonsoir. Bonsoir. Good evening. <laughs> Raymond invited me about a year ago. Pasteur Perron m'a invité il y a environ euh, une année. And I've been scared ever since. <laughs> Et je me suis inquiété, préoccupé depuis ce temps-là. But I'm very glad to be here with you all this evening. Cependant, je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous tous. Je vous apporte les salutations fraternelles de notre église à La Mirada en Californie, Baptist ainsi que celle de l'Association des églises réformées baptistes d'Amérique. As you have heard, Comme vous avez entendu, our topic for this Assemblée Assembly is the challenges of the next generation. Le sujet pour notre euh, assemblée, pour ces prédications, sont les euh, défis de la nouvelle génération. And this is a large and complicated topic. Et il s'agit d'un sujet assez large et complexe. So we need perspective. Alors nous, avons besoin d'établir une perspective. Et nous devons euh, préciser le, notre, notre champ de vision. In order to do that, in order to give ourselves perspective, think about the book of Ecclesiastes. Dans le but donc de, nous, euh, de préciser notre perspective, réfléchissons au livre d'Ecclésiaste. Il nous enseigne trois choses qui nous donnent une perspective avant de, commencer. First, nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Second, life is vanity under the sun. La vie sous le soleil est une vanité. And third, the conclusion of the matter et donc la conclusion de tout cela, il faut craindre Dieu et garder ses commandements. This tells us that the next generation Ceci nous indique que la prochaine génération will face the same problems, va faire face aux mêmes problèmes, but in new ways. mais d'une façon nouvelle simplement. And our duty remains the same. Et nos devoirs demeurent les mêmes. Fear God and keep his commandments. Craindre Dieu et garder ses commandements. This is helpful perspective for us. Il s'agit d'une perspective qui est utile pour nous. Because we know that life is cursed. Parce que nous savons que la vie a euh, été maudite. We could say that it's broken, it doesn't work right. Il y a quelque chose de brisé, on pourrait dire qu'elle ne fonctionne pas bien. So the next generation has to know that things will be complicated and difficult. Alors la prochaine génération doit savoir que les choses vont être complexes. But God has given us Cependant, Dieu nous a donné les directives pour euh, le futur. si nous le craignons, then we acknowledge his sovereignty. Et que nous reconnaissons qu'il est souverain. And because we acknowledge his sovereignty, et parce que nous reconnaissons sa souveraineté, we will obey his nous obéirons à ses commandements. And as we do this, et alors que nous faisons cela, he will accomplish his will through us. il accomplira sa volonté au travers de nous. This makes a very complicated topic very simple. Alors voilà comment on prend un sujet compliqué et qu'on rend ça très simple. So if we are eager and willing to, to obey God's commandments, alors si nous avons ce désir d'obéir aux commandements de Dieu, and if God has revealed his will in the word of God, et si Dieu nous a révélé sa volonté dans sa parole, we want to look at the scriptures to find out what our duty is. Alors nous, notre, ce que nous voulons faire, c'est examiner les écritures pour savoir quel est notre devoir. So let me ask you a catechism question. Alors laissez-moi d'abord vous poser une question catéchétique. What do the scriptures principally teach? Qu'est-ce que l'écriture enseigne en principe? The scriptures principally teach. Oh, principalement, pardon. Qu'est-ce que l'écriture enseigne principalement? The scriptures principally teach what man ought to believe concerning God and what duty God requires of man. Les Écritures enseignent principalement ce que l'homme doit croire par rapport à Dieu et quel devoir Dieu requiert de l'homme. If we sum this up, it is the law and the gospel. Alors si nous résumons cela, il s'agit de la loi et de l'évangile. What we are to believe about God, the gospel. Qu'est-ce qu'on doit croire par rapport à Dieu, c'est-à-dire l'évangile? Et qu'est-ce que Dieu requiert de nous, c'est-à-dire la loi? So here's a question for you. Alors voici une autre question pour vous. Are you a minister of the gospel? Êtes-vous des ministres de l'évangile? If you are a minister of the gospel, a minister of the word of God, si nous sommes ministres de la parole de Dieu, and if the scriptures principally teach the law and the gospel, et si l'écriture enseigne principalement la loi et l'évangile, then the next generation must be committed to preach the law and the gospel. Donc la prochaine génération doit être engagée à prêcher la loi et l'évangile. So for our sermons in this General Assembly, euh, pour les sermons dans cette assemblée générale, we will talk about preaching the gospel. Nous allons parler premièrement de la prédication de l'évangile and preaching the law et de la prédication de la loi and lastly applying God's wisdom. Et finalement comment appliquer la sagesse de Dieu. And it is my prayer Et c'est ma prière. Que ces trois sermons vous aideront à craindre Dieu davantage et à garder ses commandements. Non pas seulement pour la prochaine génération, mais pour les prochaines générations. So let's start talking about the challenges of preaching the gospel in the 21st century. Alors commençons par parler des défis pour prêcher l'évangile au 21e siècle. And some of the first challenges that we will face et certains des premiers, premiers défis dont, euh, auxquels nous faisons face will be reasons not to preach the gospel. Ce se semblent être des raisons pour ne pas prêcher l'Évangile. Consider two reasons not to preach the gospel. Voici deux raisons pour ne pas prêcher l'Évangile. First, premièrement, because we need more. Parce que nous avons besoin de plus. Our hearts, the devil, and the world notre cœur, le diable ainsi que le monde nous déclarent que nous avons besoin de plus. The gospel is not enough. L'évangile n'est pas suffisant. It's not relevant. C'est pas pertinent. It's outdated. C'est passé date. It's uninteresting. C'est pas intéressant. It's boring. C'est plate. We need more. Nous avons donc besoin de plus. In our time now, de nos jours. And in the coming years, et dans les jours à venir, we're going to face or encounter a difficult contrast. Nous allons faire face à un autre contraste. It's difficult for people. C'est difficile pour les gens. Who are constantly stimulated by media. Qui sont continuellement stimulés par les médias. And technology. Et la technologie. It's hard for them to sit still and to listen to someone speak to them for a half hour or more. Ça devient de plus en plus difficile pour eux de s'asseoir tranquille et d'écouter quelqu'un leur parler pendant une demi-heure. Especially because they are used to being passive. They are accustomed to being passive. Particulièrement parce qu'ils sont entraînés à être passifs. They are amused. Ils, se, ils sont divertis. The English word amused means not thinking, amused. Mm. le, le, mot anglais, euh, donc, euh, amuse veut dire ils, ne, ils sont... Euh, c'est quoi? We're not thinking. Euh, donc, ils n'exercent pas l'entendement, la, la, la, réflexion. So our computers and our phones... nos ordinateurs, nos téléphones. And our tablets and our televisions. Nos tablettes et nos télévisions. They don't ask us to think ne nous demandent pas de réfléchir. They tell us what to think. Et nous disent quoi? And we sit and we receive it. Et nous nous asseyons et nous recevons. It might be information or entertainment. Ça peut être de l'information ou du divertissement. this is what the entire world is used to or accustomed to. Et voilà ce que le monde entier est, est, habitué de recevoir. And we have to preach to these people who think we need more. Et nous devons donc prêcher à ces gens qui croient qu'ils ont besoin de plus. And we may even find that we ourselves have the same problems. Et on pourrait même réaliser que nous-mêmes nous avons ce même problème. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. I love to watch hockey. J'aime beaucoup écouter regarder le hockey. I watch every single Boston Bruins game. J'écoute tous les matchs des Bruins. I never watch the Montreal Canadiens. Je n'écoute jamais par contre euh, les Canadiens. They're just the worst. Ils sont les pires. <laughs> I'm kidding. I love hockey and I love to watch it. Euh, je plaisante. J'aime beaucoup le hockey, j'aime l'écouter. Et lorsque j'écoute les commentateurs qui décrivent tout ce qui se passe dans le match. Lorsque je suis allé la première fois écouter une partie de hockey euh, sur place, c'était très étrange. No one was explaining to me what was happening. There was no voice in my head. Il y avait personne qui était là en train de décrire le match. J'entendais pas de voix dans ma tête. So I had to analyze and process the game on my own. Alors j'avais besoin d'analyser et de réfléchir à la partie par moi-même. And there were times where I didn't understand something, like what penalty was that? Et donc il y arrivait que je comprenais pas qu'est-ce qui était arrivé dans, dans, dans le jeu, pourquoi est-ce qu'il y a eu telle pénalité? Because I was accustomed to the TV. Parce que j'étais habitué à la télévision. So our people nos gens are going to come into our churches and experience something similar. et vont euh, faire une expérience semblable à celle-ci. Because they're living in a culture that does not have to think for itself. Parce qu'ils vivent dans une culture où on n'est pas accoutumé à penser pour soi-même. They're living in a culture that fills their brains. Ils vivent dans une culture qui remplit leur cerveau. With narcotic amusement. Avec des, des, des narcotiques d'amusement. And now they have Et là, ils doivent s'asseoir tranquilles et réfléchir. Ça va être donc une difficulté. So Alors cette raison pour ne pas prêcher l'évangile c'est parce que nous avons besoin de plus. Ferez-vous des compromis? Est-ce qu'on va leur donner plus? Laissez-moi vous donner une deuxième raison pour ne pas prêcher l'évangile. We need less. Nous avons besoin de moins. People will tell you that the gospel is hateful. Les gens nous disent que l'évangile est euh, haineux. It's too exclusive. Et ça exclut des gens. Or it's too Jewish or European or white or American. Ou c'est trop juif ou trop européen ou trop blanc ou trop américain. Or it's just too uncomfortable. Ou l'évangile est trop euh, rend trop inconfortable. We need less. Nous avons besoin de moins. And once again, we're preaching to people who every day get what they want. Et encore, nous prêchons à des gens qui chaque jour reçoivent ce qu'ils désirent. They listen to their music. Et ils écoutent leur musique. And they watch their shows. Et ils écoutent leurs programmes de télévision. and They read their books. Et les livres qui les intéressent. And they play their games. Et ils jouent aux jeux qui leur plaisent. And they spend time with their friends. Et ils sont avec leurs amis. And they do what makes them happy. Et ils font tout ce qui les rend heureux. So the gospel's too much. Alors l'évangile, c'est trop. We need less. On a besoin de moins. The gospel confronts people. L'évangile euh, confronte les gens. And it challenges people. Et les met au défi. And it tells them to do something they don't want to do. Et il leur dit de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. It means they may have to give up some of those things that they love so much. Ça veut dire qu'ils doivent peut-être renoncer à des choses qu'ils aiment. So they will say, "We'll come to church." Alors ils vont dire, nous allons venir à l'église. But don't preach about eternity. Mais ne nous parle pas de l'éternité. Preach Parle-nous des choses qui nous font nous sentir bien. Des choses qui nous rendent heureux. Entertain nous Vous voyez, il y en a qui demandent plus, d'autres qui veulent moins. Mais ce sont les mêmes. Parce qu'ils veulent quelque, quelque chose d'autre. Le monde ne pense pas qu'il a besoin de l'évangile et donc si la vie n'est seulement qu'à propos du plaisir et de, du bonheur, then we don't need the gospel. Ben, alors nous n'avons pas besoin de l'évangile. You see, these reasons are just unbelief. Vous voyez, ces raisons finalement ne sont que de l'incrédulité. But where do we get our orders? Mais d'où prenons-nous nos ordres, nous? Where do we get our commandments? Où prenons-nous nos commandements? What determines what we will do? Qu'est-ce qui détermine ce que nous ferons? Allons-nous craindre les hommes et garder leurs commandements? Ou craindrons-nous Dieu et prendrons-nous ses commandements? What will carry you into the next generation? Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va nous conduire à la prochaine génération? And what will overcome these barriers? Et qu'est-ce qui va nous permettre de, de, de surmonter ces obstacles? Qu'est-ce qui va surmonter notre culture d'amusement et de plaisir? gospel L'évangile le fera. So let me give you three reasons to preach the gospel. Alors laissez-moi maintenant vous donner trois raisons pour prêcher l'évangile. First, premier. Is that right? That's perfect. <laughs> First, the gospel is what the world needs. L'évangile, c'est ce que le monde a besoin. It's what it needs. Jesus was very unpopular. Jésus était très impopulaire. He spoke in a way that excluded some. Il parlait d'une façon qui euh, excluait des gens. And he spoke in a way that was very dogmatic. Et il parlait parfois d'une manière assez dogmatique. And a lot of people did not like that. Et plusieurs personnes n'aimaient pas entendre cela. So please turn in your Bibles with me. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant. To John chapter 6. Dans Jean chapitre 6. We're going to read verses 66 to 69. Nous allons lire les versets 66 à 69. context, dans le contexte, Jesus is saying things that people don't like. Jésus affirme des choses que les gens n'aiment pas. these are hard Et ce sont des paroles dures. And so we pick up in verse 66. Alors nous commençons la lecture au verset 66. And it says et voici ce que nous lisons. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Brothers, the gospel is what the world needs. Frères, l'évangile, c'est ce que le monde a besoin. If we don't give them the gospel, where will they go? Si nous ne leur donnons pas l'évangile, où iront-ils? If we don't give them the word, the words of life, where will they go? Si nous ne leur donnons pas la parole de vie, où iront-ils? If the gospel fades from our focus, si l'évangile disparaît de, de, nos écrans radars, what's left? Qu'est-ce qui reste? The good news of Jesus Christ contains the words of life. La bonne nouvelle de Jésus-Christ contient les paroles de vie. If we turn away from that, si nous nous détournons de cela, where will we go? Où irons-nous? To whom shall we go? À qui irons-nous? The world needs the gospel. Le monde a besoin de l'évangile. Because the world needs forgiveness of sins. Parce que le monde a besoin du pardon de ses péchés. The world needs the words of eternal life. Le monde a besoin d'entendre les paroles de la vie éternelle. The world, because the world is headed towards eternal death. Parce que le monde est, est, est, se dirige vers la mort éternelle si vous êtes ministre, et que vous êtes découragé ou un peu désillusionné par rapport à la prédication de l'évangile, what else would you preach? quoi d'autre pourriez-vous prêcher? Social reform? Prêcher des réformes sociales? Self-improvement? Ou euh, d'améliorer son sort? Emotional fluff? De prêcher le bien-être émotionnel? Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Ils ont besoin d'entendre parler du pardon des péchés, which we only have by faith in Him Jesus. et qui nous est donné seulement par la foi en Jésus. They need to know that the gospel is free Ils ont besoin d'entendre que l'Évangile est gratuit and it's full of love and et qu'il est rempli de l'amour et de la miséricorde it's universal and transcultural. et qu'il est offert à tous dans toutes les cultures you see all of the excuses Vous voyez toutes les excuses for wanting more or less pour vouloir plus ou vouloir moins are all wrong. sont tous erronés. What the world really needs Ce que le monde a réellement besoin is the gospel. C'est l'évangile. And the solution to all these challenges et les, la solution devant tous ces défis is the same. C'est la même. Preach the gospel. Prêche l'évangile. On the front of the books sur la, la, la, page couverture d'un livre qui était distribuée pour l'Assemblée générale. You see Nous voyons donc sur la, la page de dépliant dépliants, nous voyons beaucoup de défis. The spread of Islam. Nous voyons la, la croissance de l'islam. Homosexuality. Nous voyons l'homosexualité. A growing liberality. Nous voyons le libéralisme. And more and more and more. Et, et, et plein d'autres défis de genre. What is the solution to all of these challenges? Quelle est la, la solution devant tous ces défis? How can we face every single one of those with a, a plan? Comment est-ce qu'on peut faire face à tous ces défis avec un plan? C'est en prêchant l'évangile. Les, les, musulmans ont besoin de l'évangile. Les homosexuels ont besoin de l'évangile. Nous avons besoin de l'évangile. Et ce qui fait de nous tous des êtres euh, pareils, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Nous devons faire prendre conscience aux gens que nous ne prétendons pas être meilleurs que les homosexuels. Et on ne se pense pas mieux que les musulmans. Nous sommes des pécheurs également. Mais nous sommes des pécheurs pardonnés. Et nous voulons qu'ils soient pardonnés eux aussi. L'évangile c'est ce que le monde a besoin. Nothing more. Rien de plus. Mais rien de moins. Second reason to preach the gospel. Voici la deuxième raison pour prêcher l'évangile. The gospel is what we've been called to preach. L'évangile c'est ce que nous sommes appelés à prêcher. If you are a minister, si vous êtes un ministre, you were called by Jesus Christ. Vous avez été appelé par Jésus-Christ. Through his church. Euh, au travers de son église. To preach the gospel. À prêcher l'évangile. Please turn with me to 1 Corinthians chapter 4. Ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 et 2. <clears throat> Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. We don't get to pick what we do. Nous n'avons pas le loisir de choisir ce que nous ferons. Nous avons un travail à faire. Et notre travail est de déclarer le mystère de Jésus-Christ. Et si nous ne faisons pas cela, comment pouvons-nous être considérés comme les serviteurs de Christ? stewards Et les administrateurs des, mystères de Dieu. stewards Les, administrateurs sont là pour, pour, garder et pour, pour donner. That is what we have been called to, and we must be found faithful. Et c'est là notre appel, nous devons être trouvés fidèles. So why should you preach the gospel to a world that doesn't care? Alors pourquoi devrions-nous prêcher l'évangile à un monde qui ne, ne s'en préoccupe pas? It doesn't matter what they think. Ça dérange pas ce qu'ils pensent. You've been called to preach to them. Vous avez été appelé à leur annoncer cela. Please turn with me also to 2 Corinthians chapter 2. Tournez à nouveau dans 2 Corinthiens chapitre 2. 15 Nous allons lire versets 15 euh, à 17. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. We speak Nous parlons en tant que ceux envoyés par Dieu. next Est-ce que cela affecte la façon que nous voyons la prochaine génération? si ça ne le fait pas, Pourquoi sommes-nous ici? The Jews demand signs les Juifs demandent des signes. And the Greeks seek wisdom. Et les Juifs, les Grecs cherchent la sagesse. But we preach Christ Mais nous crucified. prêchons Christ crucifié. Even though it's a stumbling block to the Jews and Gentiles. Bien que ce soit un, un objet de scandale pour les Juifs et pour les Grecs. But it's the power of God and the wisdom of God. Mais il s'agit de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. Brothers, the gospel is what you have been called to preach. Frères, l'évangile, c'est ce que vous avez été appelé à prêcher. And it's what the world needs. Et c'est ce que le monde a besoin. And you are stewards. Et vous êtes des, des, euh, des intendants. Be faithful. Soyez fidèles. But as Paul asked, mais comme l'apôtre Paul le demande, who is sufficient for these things? Qui est suffisant pour ces choses? Who? If you raise your hand, you're, you're wrong. Si vous levez la main en pensant l'être, vous vous trompez. What strength do we have? Quelle force avons-nous? What power do we have? Quelle puissance avons-nous? Do not fear. Mais ne craignez pas. The third reason why you should preach the gospel. Parce que la troisième raison pour laquelle vous devez prêcher l'évangile. Is that the gospel is the power of God unto salvation. C'est parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile c'est ce que le monde a besoin. Et nous avons été envoyés pour le prêcher. And it's easy to become discouraged. Et c'est facile de se décourager. can do? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? I'm Moi je suis juste un homme. Je suis un pécheur. Je suis un hypocrite. Je suis seulement une créature. Paul Mais Paul nous dit dans Romains 1 au verset 16 car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. That is what will carry us through. Voilà ce qui va nous permettre de passer au travers. Brothers and sisters, frères et sœurs, Did the Jews and the Greeks think that the gospel was irrelevant? Est-ce que les Juifs et les Grecs considéraient que l'évangile était euh, impertinent? Yes. Absolument. Did they think it was silly? Est-ce qu'ils pensaient que c'était de la folie? Yes. Oui. Did they were they unconcerned and indifferent? Est-ce qu'ils étaient indifférents et peu préoccupés? They were indeed. Ils l'étaient. But Paul preached the gospel to them. Paul leur a néanmoins prêché l'évangile. And the next generation et la prochaine génération doit être convaincu de cette, de cette vérité fondamentale. gospel L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. si nous construisons sur cette fondation, nous n'avons pas besoin de craindre les hommes, or worry ou nous préoccuper de ce que le monde se préoccupe. Pouvons-nous par nous-mêmes provoquer un, pécheur mort dans son péché, à la vie? Non. Mais est-ce que la parole de Dieu? Yes. Absolument. Faith comes by hearing. La foi vient de ce qu'on entend. Or does it come through amusement and entertainment? Ou est-ce qu'elle vient plutôt par euh, le divertissement et l'amusement? Bien sûr, nous savons la réponse à cette question. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais c'est la folie. Non, c'est la puissance de Dieu. You see, God himself speaks through the preaching of the gospel. Voyez-vous, c'est Dieu lui-même qui parle par la prédication de l'évangile. We're just ambassadors. Nous sommes simplement des ambassadeurs. Heralds. Des héros. We just transmit the message. Nous faisons simplement transmettre le It's message. God's power in the word. Mais c'est la puissance de Dieu dans sa parole. Please turn with me to 2 Corinthians 5 again. Tournez encore dans 2 Corinthiens chapitre 5. Verses 20 through 21. Versets 20 et 21. Nous, ne faisons, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ces versets sont extrêmement importants. And the translation could be improved. Et la traduction peut euh, être améliorée. It says in English translations and in Spanish and here in French. Ça dit dans les tra traductions en anglais, en espagnol et ici en français. Comme si Dieu parlait au travers de nous. speaking Mais ce que ça dit littéralement dans le grec, c'est Dieu parle au travers de nous. Ce n'est pas simplement une question de possibilité. C'est une réalité. Et c'est pourquoi nous prêchons la parole avec confiance. Because God is speaking. Parce que Dieu parle. Did God speak the world into existence? Est-ce que Dieu a, a, a causé l'existence du monde en, par sa parole? Of course he did. Absolument. Then can he cause dead sinners to rise and to have new life? Est-ce que donc il est capable d'apporter des pécheurs morts à, à, la vie et de, de, les, de, les, de les ressusciter? Do we trust God? Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Do we trust his power? Est-ce que nous avons confiance dans sa puissance? Do we trust the power of God unto salvation? Avons-nous confiance dans la puissance de Dieu pour le salut? We have to answer those questions. Nous devons répondre à ces questions. Because that's what will take us into the next generation. Parce que c'est ce qui va nous amener à la prochaine génération. We've already asked if you don't do this, what else will you do? Nous avons déjà dit si si nous ne faisons pas cela, qu'allons-nous faire d'autre? This is everything. Tout est là. The idols of the Canaanites were very enticing les idoles des, des Cananéens étaient très euh, euh, séduisants. They were seductive. And they were in the faces of the Israelites. Et les, les Israélites les avaient droit devant eux. You could see them and touch them. Ils pouvaient les voir, ils pouvaient même les toucher. Idols are the same today. Les idoles sont les mêmes aujourd'hui entertainment. Les idoles des Grecs offraient le plaisir et le divertissement. Ainsi font les idoles d'aujourd'hui. Vous Voyez, nous avons exactement les mêmes problèmes. new Sous des formes nouvelles. And our duty remains the same. Et notre euh, devoir demeure le même. We preach words of life to a dying world. Nous prêchons les paroles de vie à un monde mort. But to do that, we have to trust that those words are powerful for giving life. Mais pour faire cela, nous devons avoir plein de confiance que ces paroles sont capables de donner la vie. This will be the test of the next generation's faithfulness. Ceci est le, le, le, le test pour démontrer la fidélité de la prochaine génération. How will you persevere? Eh, eh, comment persévérons-nous? How will you press forward? Comment allons irons-nous de l'avant? Not trusting in yourselves. Sans avoir confiance en nous-mêmes. Not with excellence and wisdom on its own. Non pas avec simplement une l'excellence et notre propre sagesse. It's through being someone who says, "This is what God says." C'est en ayant confiance que voici ce que Dieu dit. Please turn with me to 2 Corinthians chapter 3. Tournez dans 2 Corinthiens chapitre 3. Here we will see how we can persevere. Nous allons voir comment nous pouvons persévérer. Verses 4 through 6. Au verset 4 à 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Is this our perspective? Est-ce que telle est notre perspective? If we think about all the problems around us, si nous réfléchissons à tous les problèmes autour de nous, and all the changing uh, challenges, et tous les, les, les défis qui changent continuellement, it's easy to be overwhelmed. C'est facile de se sentir dépassé. In the history of the world, dans l'histoire du monde, I don't know if there's ever been such a rapid progress of technology Je ne pense pas qu'il y ait eu un progrès aussi rapide dans les technologies. Qui a euh, séparé à tel point les générations. Et ça peut peut-être être encore plus euh, euh, décourageant de nos jours. I'm je suis jeune. Et j'ai de la difficulté à, rester à jour avec tout ce qui, toutes les nouvelles choses. et donc si vous êtes plus vieux que moi, <laughs> je crois que vous l'êtes tous. Alors ça va être probablement encore plus difficile pour vous que pour moi. here Je suis ici pour vous dire. job Que votre travail est le même que le mien. Preach the gospel. Prêchez l'évangile. Don't worry about new cell phones. inquiétez vous pas à propos des nouveaux It's téléphones. Okay if you don't know how to use C'est très bien si vous ne savez pas comment les utiliser. Just preach the gospel. Faites juste prêcher l'évangile. Because that's what the world really needs. Parce que c'est ce que le monde a réellement besoin. There's nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. The challenges facing the next generation les, les défis qui attendent la prochaine génération will be new challenges seront les, les mêmes défis qui ont, euh, auxquels les, autres générations ont fait face, mais sous des formes nouvelles. Et bien sûr, il y aura beaucoup de découragement sur, le, sur la route. is La vie est une vanité. Les choses euh, ne fonctionnent pas bien, sont brisées. what we do? Alors qu'est-ce qu'on fait? Is the gospel the answer for such a situation? Est-ce que l'évangile est la réponse à une telle situation? Does the world need more? Est-ce que le monde a besoin de plus? Or less? Ou moins? What does the world need? Qu'est-ce que le monde a besoin? Brothers, the world needs the gospel. Frères, le monde a besoin de l'évangile. And you have been called to preach the gospel. Vous avez été appelé à prêcher l'évangile. And the gospel is the power of God unto salvation. Et l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. So preach the gospel. Alors prêchez l'évangile. Preach Christ. Prêchez Christ. And you will be faithful through all generations. Et vous serez fidèle au travers de toutes les générations. Let's pray. Prions. Our Father in heaven. Notre Père céleste. Thank you so much for your word. Merci pour ta parole. We confess that we are often confused. Nous confessons que nous sommes souvent confus. And we are easily distracted. Et facilement distraits. But you have given us a clear commandment in your word. Mais tu nous as donné un commandement qui est clair dans ta parole. So please help us to preach the gospel. Alors nous te prions, aide-nous à prêcher l'évangile. And bless our preaching. Et bénis notre prédication. Cause sinners to be born again. Donne la vie aux pécheurs. And cause your people to grow in sanctification. Et amène-les à croître dans la sanctification. And may more and more churches be planted where the gospel is preached. Et qu'il y ait de plus en plus d'églises d'implanter là où l'évangile sera prêché. And Father, we ask Et Père, nous te demandons that you would protect the gospel in the churches that are already planted. Que tu vas préserver l'évangile dans les églises qui sont déjà existantes. That they would remain faithful heralds. Qu'elles pourront demeurer des héros fidèles. Our Father, we pray that you would accomplish all of your will. Notre Père, nous te prions que tu accomplisses toute ta volonté. Through your, servants. Au travers de tes serviteurs. And Par la puissance de ton esprit. Pour la gloire de ton fils. In whose name we pray. Et au nom duquel nous prions. Amen.